wir kommen aus Vorarlberg äh, und trainieren, trainieren hier im Bludenz unter äh, Sportverein Icadis. Das heißt, ich kann das. Macht Spaß, mit den äh, Leuten zusammen zu arbeiten und für die ist natürlich ein guter Ausgleich zum täglichen Leben. Ist eigentlich auch, Sport ist allgemein gut, dass sie auch gesund bleiben und dass sie Freude am Leben und einfach Spaß haben. Ich bin der Martin und ich ich bin der Hikades-Trainierer. Wie geht's dir jetzt dabei bei diesem Sieg 9 zu 1? Ich glaube, du hast ein paar Tore auch geschossen. Erzähl uns ein bisschen, wie das Spiel war. Moi, das war sehr gut und die zwei Tore freuen mich. Jedes Spiel ist wichtig für uns. Äh, natürlich jetzt immer gut gestartet in die Gruppe. Einmal unentschieden, zweiter Sieg jetzt. Und so können wir jetzt befreit die äh, letzten zwei Gruppenspiele spielen.